Il tempo è inclemente e mi sono reso conto che anche parlando con vecchi pescatori, la loro memoria della vela latina era ormai abbastanza offuscata. Molti turisti che venivano oh, sbarcando nel, nel porto chiedevano Oh, dov'è la passeggiata a mare a Palermo? E io mi vergognavo di dire al foro italico. Hanno rovinato tutto. Per questo qua abbiamo fatto sciopero noi. Abbiamo, io eh, ho fatto occupare un municipio, chi era sindacalista del sabato. E sette giorni nel municipio dormivamo là. Finalmente così i camionisti poi non l'hanno fatto venire più perché c'è stata una specie di guerra. Non c'è più il mare, non c'è, qua io uscivo certe volte la, la sera, uscivo con eh, mia madre e diceva ma stasera che mangiamo? Ma che so che fa? Dice vedete andare a prendere un polpo come se io fosse il polpo nel frigorifero congelato e che io andassi là, lo trovassi là, eh, conoscevo eh, un po'. Io sapevo più o meno i posti, si sapeva, le tane preferite da, dai vari polpi. E andavo da pigliavo, sapevo che cosa e pigliavo un polpo, vero, vivo. Cioè, mi ricordo quel ragazzo che mi piaceva moltissimo, il primo ragazzo per il quale ho provato un grande interesse, ci siamo toccati le mani, con le mani per la prima volta sott'acqua per non farci vedere <laughs> dai, dai, reciproci genitori, quindi ah, io ho imparato ad andare sott'acqua per poter stringere le mani di questo ragazzo.